chciałbym zaznaczyć, że zdarzyło się to, co zdarza się rzadko, czyli jesteśmy w komplecie. Także fajnie się składa, pogoda nam dopisała, jest zajebiście. E, a jedziemy w tym momencie do Mławy odwiedzić cegielnię. oddaję ci kamerę, to możecie cię nie? Na chwilę. No, ja wiem. No macie, że się Mother Shiba. Eee, po gorszym się wchodziło. <laughs> Jak runę tutaj. E, to jest jeszcze solidna, ten, solidny była cenzura. Teraz się kawałek przejdę. którego został budynek wzniesiony, jak również i dachówki, zostały pewnie wykonane w przedsiębiorstwie, które jest jeszcze na tym terenie. A tutaj mamy jakieś odchody, czyli coś tutaj regularnie bytuje. stare metody. Światło się wkrada. Dobra, weź to ode mnie. No. No, okienko jest. Znaczy plaster miodu to niekoniecznie, ale no, pozostałości po ulu. na, tym, na tę blachę. Zanim będziemy wypadało, że Chcesz się do piwnicy. oczywiście znane nam już powietrze i jego smak. Wielkie to to nie jest. Azji uważaj na głowę. No, na chwilę obecną chyba służy jako przechowywanie skupu butelek. Albo skup butelek. Ktoś swoje skarby przechowuje na później po prostu, nie? Jak, jak podrożeją butelki w skupie. <laughs> Pójdzie i będzie zbijał fortunę. Nie no, spodziewamy się po tym budynku nieco większej piwnicy. No, ale okej, jest. Przynajmniej przez krótką chwilę byliśmy pod ziemią. Thank you. Obejdźmy to, a potem będziemy już szczegółowo sprawdzać Tutaj jest komin, czyli tutaj było wypalanie. To jest właśnie zrobione już... jest najlepszą reklamą cegielni? Cegły. No i tu mamy ich dużo. Ale nie, to jest racja, wiesz? Cegielnie przecież budowały się z własnych cegieł. samochody nas nie lubią. O nie. Pokój jest faktem, że mało jest tutaj rzeczy, które zechcą zrobić. Aczkolwiek tędy weszliśmy i ubraliśmy drewniane schody, które są za nami. Najbliżej teraz w wcześniej była pokrywa dachu, ale dach w jakiś jakichś tajemniczych okolicznościach zniknął. Natomiast miejsce dosłownie wygląda jak... Zagajnik. Jak zagajnik. Nasze ciechanowskie błonie tak wygląda co, idziemy na spacerek po lesie? Chodź, tylko uważaj na te dziury, bo to nie są ludzkie ślady, tylko to są dziury w tym, w tej kondygnacji. Dlatego ja idę za tobą. Tamte miejsce, widzisz? Wycięte drzew? E, nie, to nie są wycięte drzewa. To są mm, albo zburzone, albo niedokończone w ogóle y, kolumny ceglane. Wystaje ich całkiem dużo. Jak, jak, tak jakby E, nie wiem, rozpoczęli pracę nad kolejną halą i to miały być, wiesz... Albo ją zburzyli doszczętnie, chociaż te cegły wyglądają na nowsze, na takie już, wiesz, pustaki. Tak zwane. Tak z wydrążonymi dziurkami, wiesz, w środku. trochę jak na zamku u nas, nie? Spójrz, nie? I wiesz, i stojąca postać dla dachu na przykład coś w stylu. Tutaj była ściana. Kiedyś. nieba. Te cegły leciały. Może tam? jest magazyn. A może. Jakieś taśmociągi, co? Coś w tym Ale to jest dobre miejsce do nagrania tego właśnie. Tak. Będzie możliwość zejścia tą kładką tam, to ja to zrobię. Wezmę kamerę i przejdę po tej kładce na, na dworze i wejdę do tego. No dalej już nie chcę. Myślę, że ta kładka jest w takim stanie, że lepiej, żebyśmy się na tym... O Przemysławie. robienie tego w zimę chyba tu jeszcze Bo nie zobaczysz no jakiegoś dziury, jakiegoś pęknięcia, nie wiesz jaka to jest podłoga, nie wiesz nic. Po Ale dzięki temu jest tak fajniej, bo grzeje bardziej. Ten element tej hmm. wiadomo. Też masz bryki z polaryzacją? Słag. Tylko ja nie mam. <laughs> Swoją drogą. Lennon mode. Lennon mode activated. Wbijamy. Chłopaki, odśnieżę wam schody. Na górę. Już? No dobra. Plecak możesz mi rzucić teraz. acho. pewnie na kamerze nie będzie tego słychać. Ale w niektórych miejscach jak się tutaj chodzi, słychać jak kapie woda. Na dodatek ciepło słońca, którego nie czułem już od bardzo dawna. Daje już mi takie delikatne odczucie tego, że wkrótce już będzie wiosna. No za jakieś 3-4 miesiące. No nadal uważasz, że spekulacje meteorologów się sprawdzą? Bardzo dobrze. zdaniu kopane? Już, ale... A ja nie wiem, roślina przybyła, jak to światło pada. Dobrze, ale to nie mamy, kiedyś można powrócić. To. Fajnie. Nie, nic, pranie nad głową. Jaki nawis. Nie no wyjrzyj sam, nie bój się. Pokaźny? O, ten jest fajny. sam wyjrzyj. No. Wejście? A no nie, o, jakieś. Czyli wychodzi na to, że wejdziemy tam w tę stronę, gdzie Tu wypalamy tego chyba. Na dole był płomień, wiesz. A może, a może nie? Czy cegule zakopały? Miały taki proces, gdzie stygły albo coś? To tu mogły stygnąć, nie? Wątpię. A tak wygląda. Chociaż. na, na dole. Na, tu na górze w każdej z tych kortarzy. No gdzieś tam. Nie. To już ci poświatła. Zobacz, jakie fajne. No. Nagra, jak to ładne. Ja, przez cały też się ciągnął. Kluk. Oh.